कृष्ण कृष्ण हरे मदन गोपाल राधे जयो राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जयो निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जयो निताय गौर प्रभुपा प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री राधा मदन गोपाल भगवान की ललिता देवी शाखा देवी की शिशनिताय गौर सुंदर भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे गीता कार्यक्रम में तो हमारा यह सौभाग्य है कि आज हमारे बीच परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी उपस्थित है तो महाराज जी शिल प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य है 1971 में उन्होंने प्रभुपाद जी से पहली दीक्षा ग्रहण की उसके तुरंत एक साल बाद दूसरी दीक्षा भी उन्होंने प्रभुपाद जी से ग्रहण की 94 में उनका जो है वो संन्यास दीक्षा उन्होंने ग्रहण की और उसके पश्चात हमारी मायापुर में एक बहुत बड़ी एकेडमी चलती है Mayapur institute for higher education उसमें वो भक्ति वैभव आदि जो बड़े लेवल के कोर्सेस होते हैं वो भी कोर्सेस उसके जो शुरुआत से है महाराज जी लेते आए हैं और उसके साथ साथ एशिया के अलग अलग देश जैसे थाईलैंड ताइवान हांगकांग चाइना और भारत के विभिन्न प्रांत इनमें महाराज जी घूम के जो है वो प्रचार करते हैं और आपको पता है चाइना देश में प्रचार करना कितना कठिन है लेकिन फिर भी महाराज ऐसे अलग अलग देशों में जाके वहाँ पर लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा जो है वो बांट रहे हैं और उनकी साधना के लिए महाराज जी काफ़ी प्रसिद्ध है महाराज जी दो वर्ष पूर्व ही यहाँ पर आने वाले थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो चाइना का पूरा ग्रुप लेके महाराज यहाँ पे आने वाले थे लेकिन लॉकडाउन लग गया उसके पश्चात भी आना हुआ लेकिन वापस कैंसिल हो गया उनका टूर तो अभी महाराज जी का टूर बन गया है लगभग ये लॉटरी हमारे लिए लग गई है तो काफ़ी दिन तक महाराज जी अभी यहाँ पर रहने वाले हैं तो हम इनका श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में और नासिक धाम में स्वागत करना चाहेंगे तीन बार जोर से हरिबोल बोल के सब लोग आप आगे आ सकते हैं कृपया आगे आ जाइए काफ़ी वक्त बाद में आएंगे तो सब जगह मिलेगी और आपके पास यदि सेलफोन्स रहेंगे तो उसे कृपया आप उसे साइलेंट मोड पे कर दीजिए या स्विच ऑफ करके रखिए हरे कृष्ण जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जान बालाभा गिरिबरधारी गोपी जन बालाभा गिरिबरधारी यशोदनन्दान व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दान व्रज जनरञ्जना यमुन थि रावनछरि जय राध कुञ्जविहारि जय रामादभा कुञ्ज बिहारी गोपी जान जानबालाभा कोऽपि Yashoda Nandana प्रचन रञ्जना हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! नित्य गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद Premanande Haribo Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desa ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय So this evening, I would like to speak to you about the three modes of material nature. हरे कृष्णा आज शाम के सत्संग में मुझे जो तीन गुण है प्रकृति के उसके ऊपर चर्चा करने में आनंद आएगा This is a subject which we're all familiar with. We have a lot of association with the material nature. <laughs> और ये हमारा काफ़ी पसंदीदा विषय है क्योंकि हमेशा हम तीन गुणों में लचे पचे रहते हैं Material nature, we know it to be in three modes, goodness, passion and ignorance. तो भौतिक प्रकृति जो है वो तीन गुणों से जानी जाती है सत्व रजो और तमोगुण Just like if any of you are artists, you may know that in painting and using colors, you can begin with three primary colors, red, blue and yellow. And from these three colors, you can mix any other color. तो अगर यहाँ पे कोई चित्रकार है कोई पेंटिंग करता है तो उनको पता है पेंटिंग करने के लिए पेंट्स लगते हैं रंग लगते हैं और तीन रंग प्राथमिक होते हैं लाल नीला और पीला और ये तीनों को मिक्सचर करके कई सारे रंग और शेड्स बनाई जाती है hmm. So the combination of goodness, passion and ignorance produces for us 84 like different species of life. तो यही तीन गुण जो है सत्व रजोतमो इनके मिश्रण से ही चौरासी लाख योनिया निर्माण होती है material nature is full of variety और भौतिक प्रकृति में कई सारी विविधता है but we want to understand how much we are influenced by the modes of nature लेकिन हमें समझना आवश्यक है किस प्रकार से हम ये तीनों गुणों से प्रभावित होते रहते हैं one interesting thing which we see today is people give a lot of attention to the mode of passion. आज के समाज में हम देखते हैं कि समाज में लोग जो है सबसे ज़्यादा महत्व या उसको प्रेफरेंस देते हैं रजोगुण को Right. And the, the mode of passion is something which people think is going, they're going to find pleasure, they're going to find happiness, enjoyment there. और जब लोग रजोगुण को आलिंगन करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इससे ही भोग मिलेगा इससे ही आनंद मिलेगा इससे ही सारी खुशी आएगी I was walking restaurant and they some written on the window of the restaurant come and taste the come <laughs> तो महाराज जी एक जगह पे जा रहे थे तो एक उन्होंने वहाँ पे होटल देखा होटल के बाहर लिखा हुआ था हमारे रेस्टोरेंट में आइए और रजोगुण जो है पैशन को एंजॉय कीजिए And sometimes you will see they're advertising the latest car and they're talking about feel the passion. तो कई सारी कार्स के एडवर्टाइजमेंट्स होती है उसमें भी बताते हैं कि फील द पैशन आप इस पैशन का अनुभव करो When you get behind the wheel and you put your foot on the accelerator, you can feel the passion of the vehicle. और वो एड में बताते हैं कि आप बैठिए ड्राइविंग सीट पे कार चालू कीजिए और एक्सीटर जोर से दबाइए आप पैशन को फील करोगे and people are thinking this is pleasure this is enjoyment लोग सोच रहे कि यही सारी खुशियां है इसमें ही सारे आनंद है but the ordinary people are not familiar with the actual nature of the modes of nature लेकिन जो सामान्य जनता है उनको पता नहीं है कि तीन गुणों का किस प्रकार से विपरीत परिणाम होता है the Bhagavad Gita teaches us that by association by work in the mode of passion the result is distress अगर हम रजोगुण का संग करेंगे अगर रजोगुणी काम करेंगे कार्य करेंगे तो उसका फल एक ही है बहुत ही विफलता आएगी और संताप होगा वी ऑल वॉन्ट happiness हमें सबको खुशी चाहिए end up in distress. लेकिन हम विफलता में और दुख में गिर जाते हैं It's the nature of the soul to actually want happiness. ये आत्मा का स्वभाव है कि आनंद की खोज करना But we try to find the happiness through the body. That's a mistake. लेकिन उस आनंद को खोजने के लिए हम शरीर का इस्तेमाल करते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या है we identify with this body which is made up of senses and we think happiness is to satisfy our senses और इस शरीर में जो इंद्रिय दिए हैं तो हम खुशियों को खोजते इंद्रियों के सुख के द्वारा और फिर समस्या में आ जाते हैं Now, there are different levels of sense gratification. We know the modes of nature are three, so there are three grades of sense gratification. There is goodness, there is passion, and there is ignorance. तो जो इंद्रिय भोग है उसके तीन स्तर है और तीन स्तर पे इंद्रिय भोग होता है सात्विक इंद्रिय भोग राजसिक या तामसिक इंद्रिय भोग We are often in the modes of passion and ignorance. There's only rarely you'll find a few people more in the mode of goodness. तो जो अधिकतर जनता होती है वो केवल रजो और तमोगुण का ही संग या कर्म करते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो थोड़े बहुत लोग सत्व गुण का अनुशीलन करते हैं दिस hmm, यूनिवर्स पृथ्वी लोग जो है ये ब्रह्मांड के बराबर मध्य में है the higher planets it is more the mode of goodness और यहाँ से ऊपर के जो स्वर्गलोक तख्त के लोग ऊपर के लोग वो सत्व कुंड के अधीन है and the lower region of the universe you find places like Yamaloka and so on there it's more the mode of ignorance और जो नीचे के लोग पृथ्वी के जैसे यमलोक है उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर देखेंगे तो तमोगुण का प्रभाव है so this earth planet is predominantly predominantly the place of but even on earth there is variety. ये पृथ्वी विशेष करके देखा जाए तो रजोगुण के प्रभाव में है लेकिन फिर भी इसमें हम विविधता देख सकते हैं We sometimes say if you live in, this, in the countryside, that's more connected to the mode of goodness. हम ये कहते हैं कि हम जितना प्रकृति के नज़दीक या गांव में रहेंगे उतना हम सत्व गुण के करीब रहते हैं And you live in the city, it's more the mode of passion. अगर हम बड़े बड़े शहरों में रहेंगे तो रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा and if you live in the bar then that's a mode of ignorance. और अगर कोई बार में ही बैठा रहेगा तो तमोगुणी पीता रहेगा. So there's different degrees of sense gratification. तो इंद्रिय भोग के अलग अलग ये स्तर है. We want to understand the importance of coming to the mode of goodness, getting free of passion and ignorance. हमें ये जानना चाहिए सत्वगुण में रहने का महत्व क्या है और किस प्रकार से रज और तमोगुण के श्रृंखला को तोड़ दे और उसके ऊपर उठे we can come up to the mode of goodness we can experience some happiness and as well as knowledge अगर हम सत्वगुण में आएंगे तो हम कुछ सुख की और आनंद की अनुभूति करेंगे और ज्ञान की भी प्राप्ति करेंगे generally we think of the brahmin to be a symbol of the mode of goodness. General देखा जाता है कि जो ब्रह्मन है या पर ब्रह्म है वो सत्वगुण का प्रतीक माना जाता है Mm, But being in the mode of goodness is not in itself perfection. लेकिन केवल सत्वगुण में रहना यही पूर्णता नहीं है We have to understand the nature of the modes, how they conflict and how they interact with each other. हमें उनका तीनों गुणों का स्वभाव जानना चाहिए किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं एक दूसरे में एकत्र हो जाते हैं sometimes one may be in the mode of goodness and then next minute he can be influenced by passion कभी देखते हैं हम कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है लेकिन अचानक अगले क्षण ही रजोगुण का प्रभाव हो जाता है और रजोगुणी हो जाता है passion can conquer over goodness and even ignorance sometimes comes and conquers over goodness तो कभी कभी सत्वगुण के ऊपर हावी हो जाता है रजोगुण और कभी कभी देखते हैं कि तमोगुण जो होता है वो भी रजोगुण के ऊपर हावी हो जाता है You may be thinking, I'm in the mode of goodness, I'm very happy, I'm very peaceful, I'm enlightened. कोई सोचेगा कि मैं तो सत्वगुण में रहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ आनंद में आनंद में हूँ और ज्ञान भी प्राप्त करता हूँ And then your wife comes home and tells you she smashed the car. और आपकी पत्नी घर में आती है और बोलती है कि अभी हमारी कार जो मैं ठोक के आई हूँ जोर से कहीं पे And then you get in the mode of passion. और उसी समय आप रजोगुण में चले जाते हैं And then you have a fight with your wife and you come in the mode of ignorance. और फिर जब झगड़ा शुरू हो जाता है तो दोनों तमोगुण के उच्च लेवल पे चले जाते हैं So the modes of nature are very powerful. We, we cannot be safe in any condition under the material nature. तो ये तीनों गुणों का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है और कभी भी हम इस भौतिक प्रवृत्ति में तीन गुणों को पार कर नहीं सकते और खुश नहीं रह सकते Srila Prabhupada man in the office about the importance of devotional service Srila Prabhupada ji बताते कि एक समय वो पोस्ट ऑफिस में गए थे और पोस्ट ऑफिस के मैनेजर से वो बातचीत कर रहे थे और उनको महत्व समझा रहे थे अध्यात्म का मनुष्य जीवन का so the man in the post office was arguing to Srila Prabhupada that he said good man I don't do any one any harm harm I never lie I never तो वो आदमी जो मैनेजर था प्रभुपाद से वो आर्ग्यूमेंट करने लगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ किसी के साथ बुरा नहीं करता किसी से झूठ नहीं करता किसी को धोखा नहीं देता Why do I need to be a devotee? Why do I need to be, become a, like you? Why, what's the need to become a sadhu? तो मुझे क्यों भक्त बनना चाहिए क्यों आपके जैसा अध्यात्म का पालन करना चाहिए मुझे क्यों भगवान के पास जाना चाहिए So Srila Prabhupada explained to the man that you are saying that you are a good person. You are saying you don't do any harm to anyone, but sometimes it happens that you lose control. रूपा ने समझाया कि आप तो बोल रहे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो कभी किसी को दुख नहीं देते तकलीफ नहीं देते बहुत अच्छे इंसान हो किसी का बुरा नहीं करते और चाहते भी नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि आप आपका नियंत्रण खो देते हैं sometimes your your coming to work every day but when you get the day off when you get the holiday, then you sleep. You sleep more, you sleep late, you wake up late. तो आप हफ्ता भर काम करते हो लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है उस समय आप ज़्यादा सो जाते हो क्योंकि काम नहीं होता है और ज़्यादा आलसी बन जाते हो And sometimes you get angry, you quarrel with your family. कभी कभी आप गुस्से हो जाते हैं अपने परिवार के साथ झगड़े कर देते हैं And sometimes you're so much in the mode of ignorance that maybe it's a festival and your friends come and you may indulge in taking alcohol or even smoking cigarettes. और कभी कभी कोई बड़ा अगर घर में कार्यक्रम हो कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो तो आपके दोस्त आ जाते हैं तो सब मिल बैठ के कभी शराब भी पी ले और कभी स्मोकिंग भी कर लेते हैं we know now with this Ganesh Puja and people are हम देखते हैं अभी गणेश पूजा चल रही है और लोग जो है उसका गलत उपयोग करते हैं for some people it's an opportunity for them to कुछ लोगों के लिए ये गणेश उत्सव एक संधि होती है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पिए So although the intention may have been a little godly, a little bit uh, holy, worshipping the devas, but still they can be degraded to the lower modes of nature. तो हम देखते हैं कि गणेश जी के प्रति आदर सम्मान भी होता है पूजा भी होता है लेकिन फिर भी रज- तमोगुण का प्रभाव हो जाता है और लोग गलत कार्यों में भी लग जाते हैं So Lord Krishna discusses the modes of nature in the 14th chapter of the Bhagavad Gita. तो गीता के चौदहवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण तीन गुणों का वर्णन करते हैं Arjuna was concern how to overcome this material nature Arjuna को चिंता थी किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से पार जा सके so lord Krishna explain to Arjuna the importance of taking up bhakti yoga doing डिवोशनल सर्विस उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भक्तिमय सेवा जो है वो इसके ऊपर सबसे बड़ा उपाय है Earlier, in, in the seventh chapter, Lord Krishna had already described that the material nature is very difficult to overcome. सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भौतिक प्रकृति को पार करना बहुत ही मुश्किल है देवी ही एष गुणमायी मम माया दुराज्यया मम एव ये प्रपद्यन्ते Mayami tam tarantite. Lord Krishna is saying, this material energy of mine is very difficult to overcome, but if one who surrenders unto me, then he can easily cross beyond it. गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी दैवी माया बहुत ही मुश्किल है पार करना असंभव है लेकिन अगर कोई मेरा आश्रय लेता है तो वो पार कर सकता है So we have to understand again the nature of this material energy, that it is it's Krishna's energy, so it's very powerful. तो इसीलिए हमें भौतिक प्रकृति को जानना होगा ये बहुत ही मुश्किल है क्यों क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है इसीलिए सर्वशक्तिशाली है And if we think we can overcome it by our own efforts, then we'll, we'll prove ourselves wrong. We won't be able to do it. अगर कोई सोचे कि मैं मेरे शक्ति से और बल से मैं इसको पार कर जाऊं तो यह असंभव है ये हम कभी नहीं कर पाएंगे our power is very limited in comparison to the power of lord Krishna हमारी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण के शक्ति के सामने बहुत ही तुच्छ है we are tiny living entities, tiny parts of Krishna. Lord Krishna is the supreme. भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है विभु है और हम बहुत ही छोटे अणु हैं hmm? We want to overcome the material energy, we have to take shelter of Krishna. अगर हमें ये माया प्रकृति को पार करना है तो हमें श्री कृष्ण का आश्रय आवश्यक है And Lord Krishna tells you have to surrender to Him. और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको समर्पित होना पड़ेगा मेरे प्रति Now, The surrendering process is something which is difficult for us because we're all here in the material world, we are conditioned souls. हम बद्ध जीव जो भौतिक जगत में रहते हैं हमारे लिए भगवान को समर्पित होना थोड़ा मुश्किल होता है And we don't like to surrender to someone. और हमें किसी के सामने झुकना पसंद नहीं होता है And we see this, so many wars, the history of the world, there's all been wars because some, one group of people don't want to surrender to another. तो हम देखते हैं कि पूरे जगत के इतिहास में जो बड़े बड़े युद्ध छिड़े हैं उसमें एक ही है कि एक समाज को दूसरे के सामने झुकना नहीं होता इसके लिए युद्ध होते हैं एंड वी और हम सोचते कि हम श्री कृष्ण को समर्पित क्यों हो जाए हमें क्यों उनका आश्रय लेना चाहिए वो क्या किया उन्होंने मेरे लिए we have to understand our limited and imperfect condition हमें समझना चाहिए कि हम कितने सीमित हैं और कितने सारे हमारे अंदर दुर्गुण हैं क्योंकि हम बद्ध जीव है और कई सारे गलतियां करते रहते हैं कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने कभी गलती की ही नहीं है क्योंकि हम सब लोग हमेशा गलती करते रहते हैं We say, well, human nature, nobody's perfect. हम बोलते रहते हैं कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे and then another problem we have we often in illusion we don't understand our actual identity दूसरा समस्या है कि हम सब भ्रम में रहते हैं क्योंकि हम हमारी वास्तविक स्थिति को नहीं जानते we are thinking I am the material body that is a big illusion हम सोचते हैं कि ये शरीर शरीर ही मैं हूँ और यही सबसे बड़ा भ्रम है Srila Prabhupada would give a very simple example to help us to understand that we're not the body. प्रभुपा जी ने बहुत आसान उदाहरण दिया समझने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है He said at the time of death, when somebody dies, we will say, he has gone. जब किसी की मृत्यु हो जाती है प्रभुपाद कहते हैं तो सब लोग रोते हैं कि अरे वो छोड़ के चले गए Just like sometimes we ask, what happened to that devotee? We'll say, Galokaya. जब कोई भक्त की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि अरे वो तो गोलोक चला गया है so this this way we understand the body is different from the person और इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के व्यक्ति से वो शरीर अलग है this is the but the illusion is so strong the identifying thinking i am this body it's so difficult to give up that concept तो ये भ्रम इतना बड़ा है कि शरीर के साथ अपना तादाद में जो हम मानते हैं उसको छोड़ना लगभग असंभव है क्योंकि ये बहुत ही गहरा है Therefore, you see in the beginning of the Bhagavad Gita, Lord Krishna is explaining Atma Tattva, the nature of the soul. इसलिए गीता के शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व आत्मा के बारे में समझाते हैं Before we can understand Krishna, we want to understand Krishna. If you don't understand who you are, if we don't understand who I am, we will never understand who is Krishna. अगर हमें श्री कृष्ण को जानना है भगवत साक्षात्कार करना है तो उसके पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा आत्मा को जानना होगा तभी जाके हम कृष्ण को समझ सकते हैं And so, coming to Krishna consciousness, generally the first lesson is to teach people you're not the body. और इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमारे सबसे पहली शिक्षा होती है कि हम ये शरीर नहीं है and Srila Prabhupada would often do that with people even the reporters who would come to him तो प्रभुपाद हमेशा ये प्रचार करते रहते थे और खास करके जब कोई अगर रिपोर्टर भी आ जाए कोई वार्ताहर भी आ जाए तो उनको भी ये समझाते थे common a common discussion would be the reporters would come and they'd see Prabhupada and then say, Swamiji, how old are you? तो जब भी ये रिपोर्टर्स आते थे प्रोपा जी से बातचीत करने के लिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए तो सबसे पहले पूछते थे कि स्वामी जी आपका उम्र कितना हो गया अभी एंड प्रभुपाद से I am the same age as you और प्रभुपाद बोलते थे कि जितना आपका उम्र है उतना ही मेरा उम्र है And this way he would bring them to a higher consciousness. <laughs> और इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको आत्मा के स्तर पे लेके आते थे. Right. We want to understand the person. The person is not the body. हमें व्यक्ति को समझना है शरीर को नहीं क्योंकि शरीर और व्यक्ति दोनों अलग है lord Krishna tells us what is this body in the Bhagavad Gita he compares it to the dress भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते कि ये शरीर क्या है ये शरीर की तुलना श्री कृष्ण एक वस्त्र से करते हैं वचम वीरनानी जथा विहाया नवानी गृहनाथि नरोपरानी just like the dress wears out we put on a new dress. The same way we give up the old body, we get a new body. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस प्रकार से हमारे वस्त्र जब पुराने हो जाते हैं फट जाते हैं तो हम नए वस्त्र परिधान करते हैं उसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है खराब हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है so death is simply the change of the body इसी को हम शरीर को बदलना कहते हैं या मृत्यु कहते हैं for the soul there is no birth and there is no death आत्मा तो अमर है ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है So Srila Prabhupada, when he said to the reporters, I am the same age as you, he was bringing them to the spiritual platform. तो प्रभुपाद जी जब रिपोर्टर्स को कहते थे कि जितनी आपकी उम्र है उतनी मेरी उम्र है तो वो सबको इस आत्मा के स्तर पे लेना चाहते थे To understand the individual, who I am, that I am not this body. प्रभुपाद चाहते थे कि ये लोग समझे कि हम कौन है हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है आई एम नॉट इंडियन और अमेरिकन और whatever this we think with this body is हमें ये समझना कभी नहीं चाहिए कि मैं मैं भारतीय हूँ या अमेरिकन हूँ ये शरीर के स्तर पे हमें नहीं रहना चाहिए the soul is pure spiritual energy आत्मा जो है वो भगवान की चित शक्ति है एंड इट इज कृष्णस प्रकृति और ये भगवान की प्रकृति है hmm. Lord Krishna in the Bhagavad Gita describes, the, first of all, the inferior prakriti, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. गीता में भगवान कृष्ण सबसे पहले उनकी जो अपरा प्रकृति है जो निम्न दर्जा की प्रकृति है पंचमहाभूत और मन बुद्धि अहंकार उसकी चर्चा करते हैं Krishna says, altogether these eight comprise my separated material element. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी भिन्न प्रकृति है जो निम्न दर्जे की है But then Lord Krishna continues, he says, Apariyamitastvanyam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yeidam daryate jagat. Besides this prakriti, the inferior prakriti, there is another prakriti, which are all living entities. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये निम्न प्रकृति के अलावा मेरी परा प्रकृति महान प्रकृति है और वो जो है वो आध्यात्मिक है वो सब जीवात्मा उस प्रकृति के अंश है We are not God. We are just the prakriti. We are the energy of God. हम कोई भगवान नहीं है लेकिन हम भगवान की शक्ति है But we come into this world with the idea to exploit the resources of this world. लेकिन हम इस ब्रह्मांड में जगत में आते हैं क्योंकि हमें भौतिक प्रकृति का शोषण करना है उपभोग लेना है We think in terms of aham and mamiti. I am this body, this is mine. हम इसी चेतना में यहाँ पे रहते हैं अहम ममिति ये शरीर में हूँ और शरीर से संबंधित जो भी कुछ है वो सब मेरा है What belongs to me? What is mine? मेरा क्या है और कौन हूँ मैं Can, can we say anything is mine? क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा कुछ है यहाँ पे We come to this world with nothing and we, oh, well, what do you say? Kalihat ayati? <laughs> Kalihat chalo. Right? You come with nothing and you leave with nothing. हम क्या लेके आए थे जब पैदा होते तो भी वैसे ही आते हैं और मरते तो भी क्या लेके जाते हैं but in the course of our worldly years in this world we are thinking it's all mine it's all for me to enjoy लेकिन सिर्फ बीच के काल में हम बोलते हैं कि ये सब कुछ मेरा है और मैं इसका उपभोग करूंगा और मेरे साथ ही रहेगा ये we are thinking my car my family my home हम सोचते ये मेरी कार है ये मेरा परिवार है ये मेरा घर है but actually it's not really ours लेकिन ये एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है इसमें but they're given to us for some time लेकिन कुछ समय के लिए हमें बहाल किया गया ये so we have to understand who is actually the proprietor तो हमें पहले यह समझना होगा कि कौन मालिक है actually in the Bhagavad Gita lord Krishna gives us an important formula for peace. Gita में भगवान श्री कृष्ण शांति सूत्र हमें समझाते हैं everyone wants peace and without peace there is no possibility of happiness सबको शांति चाहिए और बिना शांति के आनंद या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती so the this peace formula is very important for us to understand and to apply in our life तो इसलिए शांति सूत्र को समझना और अपने जीवन में उतारना हम सब के लिए परम आवश्यक है महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानम ज्ञातवमम शांति मृच्छति right we hear shanti shanti we hear that often hear that how to get this shanti भगवान श्री कृष्ण गीता के श्लोक में कहते हैं शांति सूत्र हम सब शांति शांति बहुत सुनते रहते हैं लेकिन वो शांति प्राप्त कैसे होगी peace formula is first of all we have to understand that the purpose of all penances and austerities, it's for the pleasure of Lord Krishna. तो इस शांति को प्राप्त करने के लिए पहला कदम जो है वो हम सबको ये समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं जो भी तपस्या करते हैं जो भी त्याग करते हैं उसके भोक्ता या स्वामी केवल श्री कृष्ण ही है And Krishna is Maheshwar. Is not a Marwari, but he is Maheshwar. भगवान श्री कृष्ण जो है वो महेश्वर है सब प्लानिट सारे लोगों के ईश्वर है वो <laughs> I used to make life memberships for, I used to do life membership for our Krishna consciousness movement. I was l- based in Calcutta and I would go out regularly to recruit and enroll people as life members. तो महाराज जी बता रहे हैं कि जब महाराज जी कलकत्ता में सेवा दे रहे थे मंदिर में उस समय उनकी सेवा थी कि लाइफ मेंबर्स को बनाना उनको कन्विंस करना और इस्कॉन का लाइफ मेंबर बनाना so I always remember that Marwari community were very good customers to become life member तो महाराज जी को ये पता है कि मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे कस्टमर्स होते हैं भगवान को तुरंत स्वीकार कर सकते हैं वो you know other people you know it's not so easy बाकी के लोग थोड़े मुश्किल है but you know if somebody is a maheshwari you yeah. और उसमें भी माहेश्वरी लोग जो है वो जल्दी आ जाते हैं yeah. then it's a good chance can make him a wife member so lord krishna he is the real maheshwar he is the proprietor of everything So actual maheshwari या Maheshwar भगवान श्री कृष्ण है बाकी लोग नहीं है and he is the best friend of everyone और वो सबके सच्चे मित्र है Now that is something to remember, that I have such a wonderful friend. और हमें ये सबको याद रखना चाहिए कि हमें सबसे सच्चा मित्र प्राप्त हुआ है श्री कृष्ण के रूप में Just like if you have a friend, who- maybe you know Bill Gates, you know, he owns a big Microsoft company. If you're a friend of Bill Gates, you'll think, oh, Bill Gates, he's so, he's a multi-billionaire, he's my friend, I'm so lucky. अगर आपका मित्र बिल गेट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चलाता है बहुत ही धनवान व्यक्ति इस जगत में तो आप हमेशा बोलोगे कि ये इतना बड़ा व्यक्ति इतना धनवान है इतना महान है ये मेरा दोस्त है no, no, you're not lucky. That's not लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं है ये बड़ा लक नहीं है वैसे जैसे मित्र होना उसके जैसा he's he's a bewildered conditioned soul he's also suffering his <laughs> karma लेकिन वो जो है वो भ्रमित बद्धात्मा है क्योंकि वो भी अपने बुरे कर्मों का फल पाता रहता है His wife left him, got divorced. क्योंकि उसने जो बुरे कर्म किए तो उसके पत्नी ने उसको तलाक दे दिया और फिर संपत्ति भी दे दी He's got so many legal cases, people suing him for his vaccines. तो उसने जो भी पाप कर्म किए काम करते वक्त तो लोग उसके ऊपर केस किए सारे केस उसके ऊपर चल रहे हैं Uh, uh, is that good luck? क्या ये गुड लक है ऐसा मित्र होना then it's karma this is, you know some karma he got money other karma he got a lot of problems तो कुछ अच्छे कर्म किए तो उसके लिए संपत्ति बहुत मिली लेकिन जो बुरे कर्म करके रखे उसका भी फल तो आएगा who is actually fortunate who are the lucky souls तो कौन सबसे भाग्यवान है कौन सबसे सौभाग्यशाली है so we learn from chaitanya charitamrita brahmanda brahmite konya bhagavan jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. The really fortunate living entities are the ones who somehow they get the seed of devotion. तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि सबसे सौभाग्यशाली इस ब्रह्मांड में कौन सा जीव है जिस व्यक्ति को भक्ति की आप बीज प्राप्त हुआ है और सेवा प्राप्त हुई है As living entities, we are traveling through so many different universes, different bodies, different species of life. एक बद्ध जीव होने के कारण इस भौतिक ब्रह्मांड में कई अलग अलग ब्रह्मांड में हमने अलग अलग शरीरों में अलग अलग जन्म में भ्रमण किया है बट वेन वी बिकम कौन्य भगवान जीव when we become actually fortunate then we contact bona fide spiritual teacher who gives us a seed of devotion लेकिन जब कोई जीवात्मा हम भाग्यशाली हो जाते हैं भाग्यवान हो जाते हैं तब गुरु की कृपा से हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है I had that very good fortune myself I was a searcher, I was a seeker, and somehow at a very early age in my life, I was able to contact Srila Prabhupada and become his disciple. तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं क्योंकि एक सीकर था मैं एक खोज में था किसी के उसी समय मुझे मेरे भाग्य से शिल प्रभुपाद जैसे जो विशुद्ध भक्त श्री कृष्ण के उनके संपर्क हुआ उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई So I consider that to be the greatest fortune in my life, the good fortune. तो मैं मेरे जीवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली क्षण वही मानता हूँ जिस समय मैंने शिल प्रभुपाद को स्वीकार किया That I was introduced to the practice of bhakti yoga and I took up the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. और प्रभुपाद की कृपा से महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने भक्ति योग की शुरुआत की सेवा शुरू की और हरिनाम का जप शुरू किया You have to understand this Krishna consciousness movement is a fully transcendental spiritual science. तो ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है ये एक दिव्य आध्यात्मिक विज्ञान है It is for people everywhere. और ये सारे विश्व के सब समाज के लिए है It's everyone is a part and parcel of Krishna, every living entity. क्योंकि हर जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है Chaitanya Mahaprabhu could go through Jharkhand and he could have the wild animals, the ferocious animals, chanting and dancing and embracing each other. महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गुजर रहे थे तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति से जो खूंखार जानवर जो थे जंगल के वो भी नाम जप और कीर्तन करने लग गए Now, I know here in Nasik you have forests not far away, you have the animals like cougars, and maybe even tigers sometimes. तो नासिक में you go and give Krishna consciousness to them हम देखते हैं कि नासिक शहर के आजू बाजू में कई सारे जंगल झाड़ी और घाटियां है जिसमें कई सारे बिपटिया शेर घूमते रहते क्या उनको जाके हम प्रचार करेंगे Well, we're not required to do that, but we we should try to give Krishna consciousness to the humans. तो हमें बिपटियाओं को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है अगर हम हमारे मनुष्यों को करेंगे तो उसमें हमारा भला होता है And the Srimad Bhagavatam said, those who have purified intelligence, they will take part in the Sankirtan movement. और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है वो निश्चित रूप से इस संकीर्तन को स्वीकार करेगा Krishna Vanam Tavisha Krishnam Sango Pangashta Parshadam Yagnaye Sankirtan Praye Yajantihi Sumedasaha. In Srimad Bhagavatam, it is, uh, dis- there's a discussion there between Maharaj Nimi and uh, one of the nine Yogendras, uh, Kar- Karbajana Muni. and he's uh, Karabhajana Muni is telling Maharaj Nimi about the incarnations of the Lord in each age. तो भागवत के अ, एकादश स्कंद में करभाजन मुनि निमि महाराज को अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं और कलयुग में कौन सा अवतार हो रहा है उसका वर्णन वो कर रहे हैं सो करबजन मुनि describe in the Kali yuga that the lord will appear and he will be a his colour will be अकृष्णा he will not be blackish Karabhajan मुनि बताते हैं कलयुग में भगवान आएंगे लेकिन वो अकृष्ण वर्ण के होंगे कृष्ण रंग नहीं होगा उनका श्याम वर्ण नहीं होगा सुवर्ण वर्ण होगा then different ages the lord comes in different colours अलग युगों में भगवान अलग-अलग रंगों में आते हैं वर्ण में आते हैं this was described at the birth of lord Krishna when Gargacharya came to do the name giving ceremony और जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ था उस समय जब नामकरण संसार करना था तो गर्गाचार्य मुनि ने इसका वर्णन किया है <laughs> this child Krishna has appeared in different colors in different ages. और वो नंद महाराज को गर्ग मुनि कहते हैं कि ये जो बच्चा है आपका वो अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण धारण करके आता है Yellow, red, and yellow, as well as this blackish color. सो पीत वर्ण रक्त वर्ण और श्याम वर्ण ऐसे अलग अलग रंगों में आपके पुत्र आते हैं So in the Kali Yuga, the Lord comes, he's not blackish, but at the same time, Krishna Varna, he's doing Krishna Varna, he is chanting the names of Krishna, he's doing the work, the mission of Krishna. तो कलयुग में जब अवतार लेते हैं श्री कृष्ण तो उनका वर्ण कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण नहीं होता है लेकिन कृष्ण वर्ण मतलब वो कृष्ण के वर्ण अक्षर जो है कृष्ण कृष्ण उसका कीर्तन करते हैं और उनकी सेवा के लिए यहाँ पे रहते हैं And he comes along with all of his associates. अपने सारे पार्षदों के साथ आते हैं and they're all engaged in the chanting of the holy names and they all have they're all sumedasaha they have purified intelligence और ये सारे पार्षद जो है वो हरिनाम संकीर्तन करते हैं और ये सारे पार्षदों की बुद्धि जो है वो सुबुद्धि होती है अतिशय विशुद्ध बुद्धि होती है because they're associating with the holy names of the lord so their intelligence is purified क्योंकि वो हरिनाम के संपर्क में है इसीलिए उनकी बुद्धि जो है वो शुद्ध स्तर पे है But those who are not worshipping the Lord, who are engaged in worship of others, then their intelligence of, is of a different nature. लेकिन जो श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते कोई किसी दूसरे की उपासना करते हैं तो उनकी बुद्धि में अलग अलग परिणाम देखे जाते हैं But worshipping other gods other than the Supreme Lord, that's alpamedasa. तो अ, जो संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करता है वो सुमेधसा माना गया है लेकिन जो किसी अन्य की उपासना करता है कृष्ण के अलावा हरि नाम के अलावा तो उनको छोटी बुद्धि का बताया गया है Yeah, why is it alpa, meda- alpa, very meager, very small intelligence? Because their worship is only going to give results which are limited and temporary. क्यों उनको अल्पमेय दशा कहा गया है क्योंकि वो जो उपासना या सेवा करेंगे उनके जो फल प्राप्त होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे और कुछ समय के लिए रहेंगे Do you want something limited and temporary or do you want something which is eternal? क्या आपको कुछ सीमित और कुछ समय के लिए रहने वाले लाभ चाहिए या हमें शाश्वत लाभ को प्राप्त करना We should understand the superiority of the bhakti yoga process. इसलिए हम सबको भक्ति योगा की महानता को समझना चाहिए Lord Krishna himself describes in the Bhagavad Gita in this endeavor there is no loss or diminution and a little advancement made saves you from the greatest danger Shri Krishna Gita mein samjhate ki jo is मार्ग ka palan karta hai kabhi bhi uske उसका नाश नहीं होता और जो भी उसने अभी तक प्राप्त किया है उसमें कम कमती भी नहीं होती है और इस मार्ग पे धर्म का पालन करने से बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा होती है so the danger is that now we have this human form of life and if we don't use it properly then in the future we may be put into the lower species of life और ये महान डेंजर या भय क्या है कि अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से अगर नहीं अपनाएंगे तो शायद से अगले जन्म में हमें निम्न योनियों में जाना पड़ेगा man is running on four wheels dog is running on four legs प्रभुपा जी कहते हैं मनुष्य चार पहियों की गाड़ी पे चलता है और वही कुत्ता जो है वो चार पैरों पे भागता है but the business is the same लेकिन दोनों काम तो एक ही करते हैं the dog is simply thinking where is food where is sleep where is sex like this and the man is driving car thinking same thing क्योंकि कुत्ता सोचता है भागते वक्त कि मेरी रोटी कहाँ पे मेरी कुतिया कहाँ पे और मैं कैसे सुरक्षित रहूँ और उसी प्रकार से जो मनुष्य कार में बैठे कार चला रहा है वो भी इसी बारे में सोच रहा है we have to understand the value of human life that it is meant for thoughtfulness. इसलिए हमें मनुष्य जीवन का महत्व समझना चाहिए और चिंतन उसके ऊपर गहन चिंतन करना चाहिए Sometimes people say, Oh, you Hari Krishna people, you're not free. I am free. I can do whatever I like. I can eat and drink anything I like. बाहर के लोग कभी कभी अपने भक्तों को कहते हैं कि क्या क्या जीवन जीते हो तुम लोग तुम्हारे जीवन में क्या है तुमने अपने आप को बांध के रखा ये नहीं खाना वो नहीं करना इधर नहीं जाना मैं देखो मेरी आज़ाद जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी खा सकता हूँ कभी भी कुछ कर सकता हूँ they are free but actually they are not free they are controlled by the gunas वो सोचते कि वो आज़ाद है कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है वो तीन गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं the material nature that tamagun rajagun, that is controlling them tightly and forcing them to act in all their sinful ways लेकिन देखा जाता है कि रजो और तमोगुण जो है वो उनको पुश करते कुछ कार्य करने के लिए और फिर उनके नियमों में और उनके रिएक्शन में बंधे जाते हैं वो लोग The devotees also are not free, but we're under the internal potency of Krishna. हाँ तो भक्त भी आज़ाद नहीं है लेकिन फिर भी हमने आश्रय लिया है भगवान की योग माया का अंतरंगा शक्ति का Others are under the external energy, the material nature, which is made up of the three prongs, the three miseries of material existence. Material life